Всем привет, с вами Элвер, и сегодня я вам покажу, как сделать бота в Валоранте. Поехали! Как вы все знаете, ботов в Валоранте не существует. Но мы нашли фишку, которая позволяет создать бота в своей игре. Сейчас подробно я объясню, как создать сына или дочь. Для того, чтобы осуществить это, вы должны выполнить два обязательных условия. Взять персонажа Сейдж и вытащить своего друга на КС. Реализовывать фишку мы будем благодаря ульте Сейдж, которая помогает воскресить напарника – но создать бота можно из себя. Важно заметить, что игрок перемещается в воскрешенного персонажа. Ультимейт готов. А, круто. Вы можете сделать в соло, но вы будете тратить много времени на убийство своего персонажа. Важно запомнить, что боты привязаны к персонажу и меняют команду вместе с ним, поэтому вы не сможете проверять прострелы на своих ботах. Дальнейшее использование этой фишки зависит только от вашей фантазии. Самое простое это проверять прострелы. Если у вас есть какие-то идеи или замечания, то вы можете написать это в комментариях или перейти на наш дискорд канал. А теперь всем спасибо за просмотр. Пока!